覚めない夢欲しいものもなくともなぜ 向こう虚構の城塞の頂上で迷う未来ついえても願う希望したまま け叶わぬなら Can't stop very much more 大ゼロ自由を持て余しさまよう世界眠っても誘う野望 続かないと知りながら手を伸ばす Just give me more power いつまで戻りましょう空虚な渇望